आयच्या थर्टी थर्ड बोर्ड मिटिंगेक आय पी बीच्या म्हणजे बरोबर आमचे industry minister mister Mauvin Godinho and I D C chairman बाब रेजिनाल अँड रायस्ट ऑल बोर्ड मेंबर्स आशिल्ले आतांच आय पी बीची बोर्ड मिटींग झाल्या आयच्या ज्या प्रोजेक्टांक एप्रुवल दिला ताजेर हांव उलयतां first one is the Gwala closure private limited at their own land at Harvalem It is approximately investment of the 24 crores of rupees with job potential of the 493 in another five years. हरवळ्यांक असं ताका अप्रुवल दिल्लें आसा Expansion. expansion. Uh, second project is an uh, I- Indiqua Sci- uh, Scien- Scientific, which is a food processing unit, which is a new unit, and it, the project is a green green category project. त्याच्यानी लँड आमच्याकडे वेर्ना हांगासर मागला investment is a five crores job potential is an seventy it is area is a five thousand square meters approval दिल्ले आसा third one is an Tulip Diagnostic private limited is a existing Tulip Diagnostic limited is आमच्या एक्सपान्शना खातीर त्यांच्यानी मागलेले आसा आणि it is in a Verna तेंच्यांनी एडिशनल एक्सपान्शन जे आसा पण two point seventy seven crores तीन प्रोजेक्ट आहा तेंचे वेगवेगळे डायग्नोस्टीक फिल्डान ते आनी इन्वेस्टमेंट गोंयांत करपाक सोदता सो दॅट तांकां आमी क्लियर कट परमिशन्स दिल्ली आहा सगळी it is investment is another project is a thirty six crores of rupees with a job potential of the one eighty third is an there investment is an eight point ninety two crores job potential is a one seventy nine हे in same within a five years आणि आसा त्या वेर्णा हांगासरूच त्यांच्या एक्झिस्टींग प्लॉटान ते एक्सपान्शन करता इंपेरियल डिस्टलरी प्रायव्हेट लिमिटेड तांच्यांनी एक्सपान्शन मागला ॲट प्रेझेंट त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट कुंडय हांगासर आसा it is a investment of the forty eight crores job potential is an four forty seven Powerland Agrotech agro vehicle private limited म्हणजे गोवन प्रोजेक्ट स्टार्टअप म्हणून गोंयान त्यांच्यानी सुरवात केल्लो तांच्यांनी at present is investment is fifty crores आणि job potential is nine ninety eight okay त्यांच्यानी लँड आमचे कडेन वेर्णा मागल्या त्या ताका प्रोजेक्टाक दिला गोवन स्टार्टअप म्हणून area for them it is twenty thousand it is a battery operated vehicles even जो डिफेन्सात त्यांच्यो व्हीकल्स जो असतात पण व्हीकल्स सगळ्यो डिफेन्सान वापरल्यो वता एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जाता अदर अदर कंट्रीज डिफेन्सात त्यांचं व्हेकल्ल सुद्धा जे असा पण आतापर्यंत घेतल्या गोवन एंटरप्रायज पहिलं बेर्णा येतला ऑलरेडी एक्झिस्टींग युनिट बेर्णा हर battery operated. All terrain vehicles Uh, the Laterite Resort, this project is an hospitality project. It is in 15.74 uh, 74 crores uh, investment. Job potential is a 335, and uh, project is coming in uh, Ella village of Tiswadi. Hospitality project. It is own land, that is स्वताची land आणि तो हय मिलरॉक एन्क्युबेथिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड जी फार्मास्युटिकल्स कंपनी जो project cost is a one fifty crores job potential is a four twenty six आणि ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्लॉट्स त्याच्या कडेन पयलीं दिल्ले असा त्या खातीरूच त्यांना ह्या हातूनय बी आम्ही uh, हे दिला बासक्स बासेक्स ओके इट इज बासक्स ओके इज एक्सपान्शन म्हणजे प्रमोटर इजन रणजित पाटील म्हणून इज आय डी सी काडा five point seventy one crores ताजी हे इन्व्हेस्टमेंट आणि three hundred and eighteen job potential असा साऊंड सिस्टीम तयार करतात साऊंड बॉक्सीस आणि हे ते तयार करतात पूण काकोडा एक्झिस्टींग असा आणि सांगेर हंगासर मागला एडिशनल तरी investment it is approximately six crores Cacora असा काकोडा आसा तेजी आयच्या जी आय डी सीच्या बोर्ड मिटिंगेक असे वेरियस प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिला तितूर आम्ही चडशे प्रोजेक्ट हे एक्झिस्टींग तेंच्या कडेन लँड आसली तितूरूच तेंच्यांनी एक्सपान्शन मागलां सगळ्या प्रोजेक्टांक आम्ही एप्रुवल दिला दुसरे प्रायवेट प्रॉपर्टीत ज्यांच्यानी आपली ओन प्रॉपर्टी तांच्यांनी प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल मागलेले तांकांय एप्रुवल दिला तितूर दोन एक प्रोजेक्ट हॉस्पिटेलिटी एक डिस्लरी आणि म्हाका पाच पांच स प्रोजेक्ट हे फार्मास्युटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आशिल्ले अशा पद्धतीन मॅक्झिमम प्रोजेक्ट गोयकार काम करपी म्हणजे गोयात जॉब पोटेन्शियल वाडोवपी सगळे प्रोजेक्ट असा आणि एकंदर हाच्या सगळ्या प्रोजेक्ट आम्ही वेलकम केला आय बी बी बोर्ड मेंबरांनी सगळ्या प्रोजेक्टांक वेलकम करून जाता तितके बेगीन तांकां हे एक्सपान्शन आणि एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट जे सुरू जाता ताका सातत्यान आमी सपोर्ट करता टोटल इन्वेस्टमेंट आनी टोटल प्रोजेक्ट ती डॅशबोर्ड जी आसा पळय न्ही टोटल इन्वेस्टमेंट आणि टोटल हे हांव कॅल्कुलेट करून कॉस्ट आणि all together ten units have been clear and some of it is expansion आणि तितून स्टार्टअप बी आसा लायक पावर लायन एटीव्ही ते करता ते गोंयकार आमचे तिथे total investment coming to five hundred and eighteen crores today what we have cleared, with the employment potential of almost three thousand five hundred. Huh? New आसा. New, new आसा. आसा Few are expansion, few are uh, new. Understood me? So it is with the basic investment of five hundred and eighteen crores with the employment potential of three thousand five hundred. Sir हाच्या पयलीं तुमी जितले क्लियरन्स दिल्या जावं इन्व्हेस्टमेंट केला जॉब स्टार्ट आता तेंका आमी जेन्ना आपयता तेंका आमी स्पेसिफिकली सांगता आमचे गोंयकार भुरगे कामाक today two two is mention so many locals will be employed already not talking about पहिल्यांदा जे सुरू केले त्याच्यात किती कितले जाणांनी स्टार्ट केले किती जाण कामाला लागले ते कोणी असं लास्ट टाइम घेतले कळ्ळें म्हाका तुम्ही लास्ट टाइम आतां जे की एप्रोल तुवें तो विचारला पळय आमचे खंयच्या खंयच्या फेजीचेर आसा आनी कितल्या जाणांनी स्टार्ट केले आणि कितल्या जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिले हाजी डिटेल्स जी असा पळय न्ही तुमकां दोन दीस दी आमकां कारण आय पी वयल्यान डिटेल घेता within two days press note काडटा म्हणजे कितें जाल्लें कोविडाच्या काळात बऱ्याच जणांक एप्रुवल दिल्ले त्यांचे थोड्या जणांचे स्टक झाले म्हणून उरलेले ताज्या उपरांत म्हणजे लास्ट आमी येता एक वर्स जालें जेंका आमी एप्रुवल दिता ते खंयच्या फेजीर पावला आमी एप्रुवल दिल्या उपरांत at least minimum two minimum one year वता तांकां आपलो प्रोजेक्ट सेटअप करपा खातीर आनी तेज्या उपरांत ते रिस्टार्ट करता असे प्रोजेक्ट आसा पूण आमी पयलींच्या आय पी बीनी तुवें विचारला त्या प्रश्नाक सांगता पयलींच्या आय पी बी बोर्डान आतां पर्यंत केन्ना एप्रुवल स्टार्ट आमी आणि स्टार्ट केल्या आनी जाणांनी एम्प्लॉयमेंट घेतले आमचोय कन्सर्न तो आसा आमकां शुअरशॉट आमकां गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिल्लें जाता ताज्या खातीर आमी काम करता आय पी बी कडल्यान डिटेल्स घेवन म्हाका एक दोन तीन दीस चड दीस लागतले मातशे बट आमी प्रेस चड जावं तो इश्यू करता लोकल एम एल ए मिनिस्टर्सांनी मांडला त्यांचे एकदा मिटिंग दवरल्या त्यांचा इश्यू सॉल्व करता आम्ही सगळ्या फॅक्टरीक आतां लोकल एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे स्ट्रिक्टली जे करपाक लोकल एम्प्लॉयमेंट हे पळय रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज जरी आमी म्हणटा पळय न्ही चुकून म्हणजे वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज आमी रेड कॅटेगरीच्या हितून फॉर एग्जाम्पल आतां डिक्शनरी एक एकदां डिक्शनरी रेड कॅटेगरीन दिसता बट त्या पद्दतीन it is not a polluting industry हांव डायरेक्टली ती पोल्युटींग इंडस्ट्री म्हणचो ना ताका कॅटेगरीन जरी घातली आसत जाल्यार आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीच्या पद्दतीत जे डिस्लरी येवपाक लागल्या शेवटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमकां जावपाक जाय ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न तुमी त्या रोडाक पळया होणा थंय ती पेपर मिल इंडस्ट्री येयल्या थंय वास आहा तो खंय पर्यंत पावता तुमकां खबर आहा तेचेर लोकांनी एज्युकेशन आमी अशा पद्दतीचे ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रिकॉशन्स जी आसा हंड्रेड पर्सेंट घेवपाक लायता थँक्यू